look at the map. The next are shooting at me. 射手，他在标什么鬼地方？ 还还有在上面的人，等一下，趴一下，报警！报警！走。 死了！倒一。没闪，先没钱。哦，没有人理我是怎样？ <laughs> 啊，对啊。我自罚做大神。 打 <laughs> 野，对，刚阿伟一个自救就被发现，你都没有， <laughs> 对。You are the apex champions。只有一个人自救而已。为什么你叫瓦尔基地九三二啊？我把它隐藏。哦。